ባሮሽኮ እንዴ ቋረቋረ ባሮሽኮ እንዴ ቋረቋረ አማን ሰላም ይሄር ሻፈረ አማን ሰላም ይሄር ሻፈረ Imagine شر هما قنين يدي ورجي شرات متبنا عبر وسي زبجي من يوم ከቦሃኛ የሰናየ የሳርከ በዳዌ ሰናየ የሳርከ ዝሙ መስከራህ የሳርከ ፍንም ደዋህ የሳርከ ታባርስ ቤሻየ ድርምድር መስከር የከየኸ የሳርከ ትክስን ሙኪራየ የሳርከ ትክስን ሙኪራኸ ነበሪ በቃ ባለመስከር የሰራኸ ወጣም ወሄ የገባንከ ዳርም ሰፍር የሰራኸ ወመያ የካያ የህር